acabamos de entrar al museo, vamos a ir a la parte de Animals World, el mundo animal, y es como Animatrix por ese centro, y es bacán porque la entrada no nos salió muy cara porque presentamos credencial de estudiantes <laughs> de la Universidad de Chile, y ¿eh? era la ISIC, e vencía, pero igual. Em, así que le sale la mitad, Así que traigan sus credenciales de estudiante, donde quiera que vayan. Así que vamos a entrar a esta parte, miren todos los animalitos que hay ahí. Son puros animales salvajes. como disecados. Y en la entrada había como, como un, notario. horario a un... señor Multiricachón que donó mucho y donó parte de este museo. Wow, esto parece como una como una jungla. Y la cosa es que igual es caro, pero ya siento que vale la pena que hay pandas. ¡Pandas! Así que eso, vamos a seguir viendo las distintas partes del museo pronto, pero por ahora nos vamos a quedar en esto.